ሰላም ጠና ስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የባላገሩ ዜና አድማጭ ተከታታዮች እንዲሁም በመላው ዓለም የምትኖሩ ኢትዮጵያን እህትና ወንድሞች በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። በያላችሁበት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር እንድትሆኑ እመኝላችኋለሁ። እጅግ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የባላገሩ ዜና አድማጭ ተከታታይ ተመልካቾች በሙሉ በአሁኑ ሰዓት ሰበር ዜና አለ። ሰበር ዜናውም እነሆ አሜሪካ ዜጎቿን ከሱዳን ለቃቅማ ማውጣቷን አስታውቃለች። እጅግ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናል የተከታታዮች የአሜሪካን ፈለግ በመከተል በርካታ ሀገራት ዜጎቻቸውን ከሱዳን ለማውጣት ደፋ ቀና እያሉ እንደሆነም ተዘግቧል። ይህን በተመለከተ ሰፋ ያለ ትንታኔ አቀርብላችኋለሁ። እስከ ዝግጅት የፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ከቆያችሁ በርካታ ዜናዎችን ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል። በተጨማሪም በርካታ ኢትዮጵያን አሁንም እየተገደሉ እንደሆነና በሱዳን ሁኔታው እየከፋ እንደሆነ ተዋጊዎችም ውጊያቸውን አጠናክረው መቀጠላቸውን በርካታ ዜናዎች እየጠቆሙ ይገኛሉ። ይህን መረጃ በቀጥታ ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል። ለመሆኑ ኢትዮጵያ ዜጎቿን ከሱዳን ለማውጣት ምን ጥረት እያደረገች ነው? ይህንም የማስደምጣችሁ ይሆናል። እስከ ዝግጅቴ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ይህን ቪዲዮ like በማድረግ እንድትጀምሩ በአክብሮት እጋብዛለሁ። አሁን በቀጥታ የማልፈው ወደ መረጃው ነው። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናል ተከታታዮች፣ እንደሚታወቀው ማለት ነው ከቀናት በፊት የአሜሪካ መንግስት በርካታ ወታደሮቹን ከመካከለኛው ምስራቅ በማጓጓዝ ወደ ጅቡቲ በመውሰድ በዛ አካባቢ እንዲሰፍሩ በማድረግና የአሜሪካ ዜጎችን ጦርነት እየተካሄደበት ባለው በሱዳን ለመታደግ ወይም ደግሞ rescue operation ይሉታልኝ ጥረት ሲያደርግ መቆየቱ ይታወሳል። አሜሪካ የተጋጨና እርስ በርሱ የሚጣረስ መረጃ ስትሰጥ ቆይታለች። በተደጋጋሚም የአሜሪካ ዜጎችን የሱዳን ተፋላሚዎች ወይም የሱዳን ተዋጊ ኃይላት እንዳጠቁ በተደጋጋሚ የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን በስልክ ማለት ነው የተፋላሚ ኃይላት መሪዎችን ሲያስጠነቅቁ መቆየታቸው ይታወሳል። አሜሪካ ዜጎቿን ታወጣለች የሚለው ጥርጣሬ ወሬው በስፋት ሲናፈስ ነበረ። አሜሪካም ራሷ ሁኔታው ከባድ እንደሆነና ወታደሮቿን ልካ ዜጎቿን ለማውጣት አስቸጋሪ ሁኔታ እንዳለ በመግለጽ ምናልባትም ይሄ ድርጊት ላይፈጸም ይችላል የሚል የተጣረሰ እርስ በርሱ የሚቃረን መረጃ ስትሰጥ ቆይታ፣ ነገር ግን ዛሬ ዜጎቿን በአጠቃላይ ማለት ነው ከሱዳን ምድር ለቃቅማ እና በተሳካ ሁኔታ ዜጎቿን መውሰዷን ግልጽ አድርጋለች። ይሄ መረጃ የተረጋገጠ ነው። ከአንድ ሰዓት በፊት የአሜሪካ ሚዲያዎች ዘግበውታል። የዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም ሪፖርትም እየተቀባበሉ እየዘገቡት ይገኛሉ። እንግዲህ እንደሚታወቀው በሱዳን ሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች ስልጣንን ለመንጠቅ አንዱ ከሌላው ለመውሰድ ወይም አንዱ በሌላኛው የበላይነት በመውሰድና ሀገሪቱን ለመምራት ለመቆጣጠር በአጠቃላይ እያደረጉት ያለው ፍልሚያ ዛሬም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ተጠናክሮ ቀጥሏል። እንደሚታወቀው የኢድ አልፈጥርን በዓል ምክንያት በማድረግ የሙስሊሞችን ማለት ነው በሀገሪቱ የሰባ ሁለት ሰዓት የተኩስ አቁም ስምምነት ታውጆ ነበር። ይህ ተፈጻሚ አልሆነም። ሁለቱም ተፋላሚ ኃይሎች አንዱ በሌላው ላይ ትንኮሳ በመፈጸም ውጊያውን አጧጥፈውት ሲፋለሙ ውለዋል። አዳሩንም እንደዚሁ እንደነበረ ነው ከቦታው የሚወጡ መረጃዎች የሚያመለክቱት። እንግዲህ በሱዳን ያለው ሁኔታ ከቀን ቀን ከዕለት ዕለት እየተባባሰ በመሄድ በአሁኑ ሰዓት በጣም የበርካታ ሀገራት ዜጎች በዛው ይገኛሉ፣ ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ። በተለይ በኢትዮጵያኑ ላይ ግን የሚደርሰው ግፍና በደል እንደጨመረ ነው የሚነገረው። በተለይ ደግሞ የመንግስት ደጋፊዎች የኢትዮጵያ መንግስት እና የኤርትራ መንግስት እጅ አለበት ይሄም ሀገራችን ለማፈራረስ የተወጠነ ውጥን ነው፣ ወታደሮቻችን የኢትዮጵያ መንግስት ወታደሮች ይገላሉ በሚል በኢትዮጵያኑ ላይ የሚያደርሱት ግድያ፣ ዘረፋ በጣም ተጧጥፎ ነው የቀጠለው። እጅግ በጣም የሚያሳዝንና የሚያሳዝንና የሚያስደነግጥ ሰዓት ነው በአሁኑ ሰዓት። እጅግ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናል የተከታታዮች ከቦታው የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ አንዳንድ ሰዎችንም በስልክ ደውዬ ለማግኘት ሞክሬያለሁኝ። እነሱ የሚሉት ምንድን ነው? በአሁኑ ሰዓት የሚበላ ነገር የለም፣ የሚጠጣ ነገር የለም። ሱቆች በሙሉ ዝጎች ዝግ ሆነዋልኝ። የሚሸጥም የሚገዛም ሰው ወደ ውጭ አይወጣም። ምክንያቱም በሱዳን ሲኦል የሲኦል በሮች ተከፍተዋል ነው የሚሉት ያለው። በቦታው የማገኛቸው መረጃዎች ከአካባቢው የሚደርሱ መረጃዎች ኢትዮጵያውያን በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው በቤታቸው ተጠልለዋል። በነገራችን ላይ ሱዳናውያንም እንደዚህ ነው ያላቸውን ነገር በሙሉ ተጠቅመው ጨርሰዋል። ሀገሪቱ በሙሉ ወደ ረሃብ ተቀይራለች። በርካታ ሰዎችም በህመም በረሃብ በቸነፈር በጣም ትልቅ ችግር አለባቸው። በአጠቃላይ ሱቆች ዝጎች ዝግ ናቸው፣ ውሃ የለም። እንደሚታወቀው እንግዲህ ሱዳን ከዚህ በፊት ብዙ ሰው የኖረበት ሀገር ነው። በተለይ ለኢትዮጵያን በጣም በራቸው ክፍት ነው። ኢትዮጵያንን እንደ እህትና እንደ ወንድም በመንከባከቡ ደረጃ ሱዳን የምትታማ ሀገር አይደለችም። ይሄ ያሁኑ ማለት ነው። አልቡርሃን እስኪመጣ ድረስና ስልጣን እስኪወስድ ድረስ ሱዳናውያን ለኢትዮጵያን በጣም ጥሮች ናቸው ነው የሚባለው። እንግዲህ በሀገሪቱ ውስጥ ሙስና ተንሰራፍቶ የቆየ ነው። ያ ይታወቃል። ፖሊስ የራሱ የሆነ ሚና የሚጫወተው አለ። እንግዲህ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናል የተከታታዮች አሜሪካ እንዳልኩት በዚህ መካከል ነው ዜጎቿን በአንድ ቀን አዳር ሁሉንም ወታደሮቿን በማዝመት ወደ ቦታው በመላክ ጥርግርግ አርጋ ዜጎቿን የወሰደችው ማለት ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ የሚደርሰው መረጃ አሜሪካ ዜጎቿን ከቦታው ማውጣቷንና rescue mission ወይም ደግሞ rescue operation ማድረጓን ካልሆነ በስተቀር በአየር ነው በምድር ነው እንዴት እንዳወጣቻቸውና ከየት ወደ የት evacuate እንዳረገቻቸው እስካሁን የተገለጸ ነገር የለም። የተሟላ መረጃ እየወጣ አይደለም። ሆኖም የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በሳቸው ትዕዛዝ በወታደሩ ምክንያት ማለት ማለት ነው ሁለቱ ተፋላሚ አካላት በሚዋጉበት በጦር ሜዳ መካከል ገብታ ዜጎቿን መታደጓን ግልጽ አድርገዋልኝ። ይሄ የተካሄደው ከሰዓታት በፊት ነው። አዲስ ትኩስ መረጃ ነው። በተጨማሪም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የቻናል ተከታታዮች በርካታ ሀገራት ማለት ነው እነ ጀርመንን ጀርመን እነ ጃፓን፣ ቻይና፣ ሳውዲ አረቢያን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ዜጎቻቸውን ከዚህ የሲኦል አካባቢ ለማውጣት ዝግጅት እያደረጉ ነው የሚገኙት። እንግዲህ የጀርመን አውሮፕላን ከቀናት በፊት ዜጎቹን ለመታደግ ወደ አካባቢው አቅንቶ ሁኔታው የሚቻል ባለመሆኑ ተመልሶ መሄዱን ግልጽ አድርጎ ነበረ። እንግሊዝም እንደዚሁ ዜጎቿን ከቦታው ለማውጣት ደፋ ቀና እያለች እንደሆነ አስታውቃለች። የሳውዲ አረቢያ መንግስት ከወንድም አገር ሱዳን ዜጎችን ለማውጣት ተዘጋጅቻለሁ ሲል ነው ሁኔታውን የገለጸው። በአጠቃላይ በሱዳን ውስጥ አሁን ያለው ሁኔታ እጅግ በጣም አስፈሪ ከባድ ፈታኝ ሁኔታ ነው። በአካባቢው ለሚገኙ ዜጎችም ሆነ ለሌላ ሀገር ዜጎች በጣም አስቸጋሪ ነው። ከቀናት በፊት አንድ የአሜሪካ ዜጋ መገደሉ ይታወቃልኝ። ነገር ግን የአሜሪካ መንግስት እስካሁን ድረስ ይህን ኦፕሬሽን ባደረገበት ወቅት ምን አይነት ችግር እንደገጠመው ወይም በምን አይነት በተሳካ ሁኔታ ኦፕሬሽኑን እንዳካሄደው የገለጸው ነገር የለም። ነገር ግን ዜጎችን በአጠቃላይ ማነው ከሱዳን ጠቅልዬ አውጥቻለሁ ሲል ተናግሯል። እንግዲህ ምን ያህሉ ዜጎች እንደወጡ ከኋላ የቀሩ ዜጎች ኑሩ አይኑሩ የታወቀ ነገር የለም። ነገር ግን ከቀናት በፊት በመካከለኛው ምስራቅ ያሉ ወታደሮቿን እንዳልኩት ወደ ጅቡቲ በመላክ በዛ አካባቢ እንዲሰፍሩ በማድረግና ይህን የሚያደርጉበት ምክንያት ምንድን ነው? rescue operation ወይም ደግሞ ዜጎቻቸውን የመታደግ ዘመቻ በሚያደርጉበት ወቅት ተፋላሚ ኃይሎች ጥቃት ቢፈጽሙ መልሶ የማጥቃትና ዜጎችን ሳይጎዱ የማውጣት አቅም ያለው ሰራዊት በአካባቢው እንዲሰፍር ለማድረግ ነው ወታደሮቻቸውን ወደዛ ሲያቀርቡ የነበሩት። እንግዲህ ከጅቡቲ የተነሳ ነው፣ በጦር ኃይል ነው። በእንዴት አድርገው ኦፕሬሽኑን እንዳካሄዱት የተገለጸ ነገር የለም። ይሁን እንጂ የአሜሪካ ዜጎች በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው ሱዳንን ለቀው መውጣታቸው ተገልጿል። በርካታ ሀገራትም ዜጎቻቸው በኢትዮጵያ በኩል አድርገው ወደ ውጭ እንዲወጡ የማግባባት ስራ እየሰሩ ናቸው። ኢትዮጵያ በሬ ክፍት ነው የሚል መልስ እንደሰጠቻቸውም ተጠቁሟልኝ። ይሄ መረጃ እስካሁን ድረስ ይፋ አልወጣም። ነገር ግን ከቀናት በኋላ ይፋ ሊወጣ የሚችል ሁኔታ ነው። እንዳልኩት ግን በርካታ ኢትዮጵያውያን ተገለዋል። ተጨማሪ ሰባት ወይም ደግሞ እስከ 11 የሚደርሱ ከሰባት እስከ 11 የሚደርሱ ኢትዮጵያውያን መገደላቸው ተነግሯልኝ። በአጠቃላይ የሚሞቱት ዜጎች ቁጥር እየጨመረ ነው። እስካሁን ባለው መረጃ ግን ዘራፊዎች ቤት ለቤት እየዞሩ አንዳንዶቹ የኢትዮጵያንን ቤትም የመዝረፍ ሁኔታ አለ። የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጥቃት እንደተፈጸመበት ባለፈውም የአሜሪካ ኤምባሲ እና እንዲሁም ደግሞ በአጅብ የሚሽከረከሩ ተሽከርካሪዎች ጥቃት እንደደረሰባቸው መገለጹ ይታወሳል። ሁኔታዎች በጣም አስጊ ናቸው። በተለይ ደግሞ የሱዳን ዜጎች አካባቢውን ጥለው የተኩስ አቁም በተደረገበት ሰዓት ወደ ቻድ እንግዲህ በጣም በርካታ ሀገራት ነው ሱዳንን የሚያዋስኗት። ደቡብ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ግብፅ፣ ቻድ ወዘተ የመሳሰሉ ሀገራት ሱዳንን ያዋስኗታል። ዜጎች በአሁኑ ሰዓት ሱዳንን ጥሎ ለመውጣት እየተጣደፉ ነው የሚገኙት። ነገር ግን አጋጣሚዎች ሁሉ በጦርነት የተሞሉ ስለሆኑ በፈለጉት ሰዓት እንደፈለጉ ከቤታቸው ወጥተው ስደት የሚሄዱበት ሁኔታ የተመቻቸ አይደለም። እንዳልኩት መግቢያ ላይ በርካታ እስር ቤቶች እየተሰበሩ ናቸው። በተለይ ደግሞ ከዚህ በፊት መንግስት ይቆጣጠራቸው የነበሩ የመንግስት እስር ቤቶች በጣም በርካታ ወንጀለኞች ያሉበትና እንዲሁም ኢትዮጵያን ድንበር ጥሳችሁ ገብታችኋል በሚል ወይም ደግሞ ከመኖሪያ ፈቃድ ጋር በተያያዘ የታሰሩ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን የሚኖሩበትና የሚገኙበት እስር ቤትም በትናንትናው ዕለት ተሰብሮ በአጠቃላይ እስረኞች እንዲበተኑ ተደርጓልኝ። አንዳንዶች ስጋታቸውን እየገለጹ ነው። በተለይ ደግሞ የእጽ አዘዋዋሪ ወይም ደግሞ የአደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎች አብረው ተለቀዋል፣ ነፍሰ ገዳዮች አብረው ተለቀዋል፣ ከባድ ወንጀል የፈጸሙት በሙሉ አብረው ተለቀዋል የሚለው ሁኔታ በአጠቃላይ ማለት ነው ሌሎችን ዜጎችን እያሳሰበ ይገኛል። ምክንያቱም ስርዓት አልበኝነት በሀገሪቱ ሰፍኗል። በአሁኑ ሰዓት በሱዳን የሚፋለሙ ኃይሎች ወደ ጨበጣ ውጊያ እንዳቀኑና ውጊያው እጅግ በጣም ኢንተስቲፋይ የሆነ እጅግ በጣም አስፈሪ አስጊ ደረጃ ላይ እየደረሰ የሞት ሽረት ጦርነቱ እየተካሄደ ነው በሱዳን በየጎዳናው በየአደባባዩ በየቦታው ማለት ነው በአጠቃላይ በሱዳን የሚደረገው ጦርነት ተጧጡፎ ቀጥሏል። ሱዳን እንግዲህ ከዚህ በፊት ማለት ነው የኢትዮጵያን መሬት ይዛ ነበረ። በተለይ በአልፋሽካ አካባቢ የሚገኙትን ከቋራ እንዲሁም ደግሞ በቋራ አካባቢ በደለሎ ተይዞ የነበረው መሬት በሙሉ የሱዳን ጦር ሰራዊት ለቆ ከወጣ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ወይም ደግሞ ሌላ አካላት ተመልሶ መቆጣጠር አለመቻላቸውም ከቦታው እየመጣ ያለ መረጃ ያመለክታለኝ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ይቻላል ተከታታዮች በአሁኑ ሰዓት ሱዳን እየጋየች ነው። ሱዳን እንግዲህ ከሳምንት በፊት ከሳምንት ከሁለት ሳምንት በፊት እምብዛም ሰላሟ ያራቀ ሰላም የነበረባት ነው። ይሄን በአጠቃላይ ማለት ነው ሱዳንን የተመለከተ ዘገባ እየተከታተልኩ አቀርብላችኋለሁ ባልኩት መሰረት አዳዲስ ነገሮች በሚኖ በሚኖሩበት ጊዜ መረጃዎችን ወደ እናንተ አደርሳለሁኝ። በተጨማሪም የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ዜጎቹን ከሱዳን ለማውጣት ሀሳብ እንደሌለውና ምንም አይነት ጥረት እያደረገ እንዳልሆነ ኤምባሲው እንደውም በኢትዮጵያ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ጥቃትም በወቅቱና በሰዓቱ እየተከታተለ መረጃ እየሰጠ እንዳልሆነ እንደውም ከመንግስትና ከኤምባሲ staff ኦች በተሻለ መንገድ YouTuber ኦችና አንዳንድ አክቲቪስቶች መረጃዎችን እያገኙ ወደ ውጭ እያወጡ የሚገኙት በዛ መልኩ ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም መረጃ የሚያገኘው ከአክቲቪስቶችና ከ YouTuber ኦች መሆኑ ተረጋግጧል ማለት ነው። የተከበሯቸው የተወደዳችሁ ይቻላል ተከታታዮች እንግዲህ ሌሎች ሀገሮችም እንደነ ቻይና፣ ሩሲያ፣ እንግሊዝ ይቅርታ ሩሲያ ሳይሆን እንደ ቻይና፣ ጃፓን ወይም ደግሞ እንደ ሳውዲ አረቢያና ግብፅም በነገራችን ላይ በርካታ ዜጎች ከዚህ በፊት ተለቀውላታልኝ። በተለይ በጦርነቱ ይሳተፉ የነበሩና ኢትዮጵያን ለመውጋት በአካባቢው የጦር ልምምድ ያደርጉ የነበሩ የግብፅ ወታደሮች በፈጥኖ ደራሽ ተዋጊዎች እጅ በመውደቃቸው በተለይ ካምፓቸውን የፈጥኖ ደራሹ ኃይል በወረረበት ወቅት የግብፅ ወታደሮችን በቁጥጥር ስር አውሎ ነበረ። እነሱ መለቀቃቸውን ከቀናት በፊት ተዘግቧልኝ። አሁን ያለው ሁኔታ እጅግ አስከፊ ነው። ሱዳንን እሳት እየበላት ነው፣ የጦር እሳት። አካባቢዋ በሙሉ ሰላም አጥቷል። ይሄ ጦርነት ወደ ሌሎች አካባቢዎች እየተዛመተ እንዳይሄድ ተፈርቷል። ምክንያቱም አያላን ሀገራትና አንዳንድ የጥቅም ተጋሪ የሆኑ ሀገራት በዚህ ጦርነት እጃቸውን ካስገቡ ጦርነቱ ወደ ክልላዊ ጦርነት ወይም ወደ ሪጅናል ወር ያቀናል ተብሎ እየተሰጋ እየተፈራ ነው ያለ። ጦርነቱ እንግዲህ በስፋት አሁን እየተደረገ ያለ በከተሞች ውስጥ ነው። የተለያዩ ተቋማትን ከዚህ በፊት እንደተዘገበው የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች እንደተቆጣጠሩና በሱዳንም ምንም አይነት በረራ እንዳይካሄድ ተከልክሏልኝ እና ይህን ተከትሎ ነው እንግዲህ የውጭ መንግስታት ዜጎቻቸውን ለ ለመታደግ ዘመቻ እያደረጉ የሚገኙትኝ። በአጠቃላይ የተከበራችሁና እየተወደዳችሁ ይህ ቻናል ተከታታዮች የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ድረስ ችግራችሁን በራሳችሁ ፍቱ ከማለት ውጭ አንዳችም ነገር እያደረገ እንዳልሆነ እየተዘገበን ያለ ዜጎች በምን አይነት ሁኔታ ከዛች ሀገር ወጥተው ወደ ሌላም ሀገር ይሁን ወደ ኢትዮጵያ ሊመለሱ እንደሚችሉ እስካሁን ምንም አይነት ፍንጭ የለም። መጽሐፉም ዝም ቄሱም ዝም እንዲሉ የኢትዮጵያ መንግስት ዜጎችን ከሱዳን አወጣለሁ የሚለውን መረጃ በአጠቃላይ እየሰጠ አይደለም። እንደሚታወቀው እንግዲህ ከቀናት በፊት ሱዳናውያን አክቲቪስቶች ይሄ ትጥቅ ፍቱና ወደ ወታደር ተቀላቀሉ የሚለውን ትዕዛዝ ቡርሃን ጋር በመሆን ይህን ምክር የጎነጎኑት የሸረቡት ይህን ሴራ ማለት ነው ሲያጤኑ የነበሩት አብረው የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናቸው በማለት ኢትዮጵያን እንደ የአልቡርሃን ቀኝ እጅ ደጋፊ አድርገው ነው የሚመለከቷት። በርካታ ዜጎች ኢትዮጵያን ላይ አሁን ጣታቸውን እየቀሰሩ ነው የሚገኙት። የተወደዳችሁ የተከበራችሁ ኢትዮጵያን እህትና ወንድሞቼ የቻናሌ ተከታታዮች፣ አድማጮች፣ ተመልካቾች በመላው ዓለም ያላችሁ በሙሉ በአሁኑ ሰዓት መረጃዎች ይህን ይመስላሉ። እንዳልኩት የሚበላ የለም የሚጠጣ የለም። በአጠቃላይ ሱዳን በእሳት እየተቆላች ነው፣ በጦር እሳት እየነደደች ነው። መልካም ቀን፣ የተባረከ ቀን።